दस दे देंगे चलो हिसाब से कराऊंगा एक मिट्टी आई देख पाए गोल्डन आई देख पाए सात तारीख देख पाए वो कहा है खेती में डाल के बता दिन के दिन उठा रात का रात चलो चलो चलो चलो चलो हां सीधा उल्टा उल्टा सीधा सीधा सीधा सीधा सीधा सोच जाओ तो। लास्ट में ऊपर मरवावे यार हाँ ठीक है ना मस्त पानी हो दिन ना वो एजेंट लोग भी अच्छा पानी भी ठीक है बहुत चल थे वाले लास्ट मार पे हीरा गाइड निकाल के एक रात पूरा गाइड निकाल के कहा थे हम्म पूरा खोल के ना ऊपर जाते होकर से डबल आवाज दे आवाज दे आवाज दे Hehehehe तो कैसे लग रहा है अच्छा लग रहा है दोस्तों वीडियो देखने में बहुत हार्ड वर्क है यार ये इतना धूप में कोई ऐसा वीडियो लाइव करेगा है किसी में दम चैलेंज चैलेंज कर रहा हूँ चैलेंज कौन करता है ना ऐसा बोरवेल ड्रिलिंग का लाइव इतना धूप में कमेंट करो कमेंट है किस में दम कमेंट करके तो दोस्तों कमेंट कर नहीं सकते देख बस रहे हो यार इतना धूप में खड़े हैं भाई ये तो खुद जाके देखो और खेत खार में छोटे मोटे बात नहीं है ये बहुत बड़ी बात है तो भाई प्लीज़ यार एक लाइक शेयर ज़रूर कर देना यार पेज को लाइक नहीं कर सकते सब्सक्राइब नहीं कर सकते उससे मतलब नहीं है मेरे को मे, मेरा ये है कि मैं आप लोग को ये वीडियो दिखाऊं अच्छे से दिखाऊं लाइव दिखा रहा हूं उसके बाद तो मैं चैनल में वीडियो को अपलोड तो करूंगा ही करूंगा डीएसएलआर मेरा ऊपर रखा हुआ है और मैं नीचे में मोबाइल को रखा हूँ उसमें लाइव स्ट्रीम हो रहा है इतना धूप है भाई क्या बताऊँ मैं तो यार शेयर जरूर कर सकते हो भाई यार और वीडियो कैसे दिख रहा है उसके बारे में भी कमेंट करो ताकि मैं लोकेशन यहाँ का चेंज कर सकूँ अभी जो है इसमें केसिंग डर रहा है ये केसिंग है ना जो 18 फीट का है तो तीन केसिंग जा रहा है मान लो 20 फीट का मतलब 60 फीट में फुल पानी है भैया आप देख सकते हो वीडियो में लाइव कोई छूट नहीं है भाई लोग तो दोस्तों ये पेज को जितना हो सके शेयर करो यार इस स्ट्रीम को इतना धूप में यार इतनी मेहनत कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए आप लोगों के लिए मैं इतना धूप में हूँ क्या बताऊँ और ये नहीं है कि अभी 10-15 मिनट कर दिया बंद कर दिया ये शाम के शाम को पाँच बजे तक ये मेरा लाइव स्ट्रीम चलता रहेगा रुकेगा नहीं हाँ दोस्तों शाम को पाँच बजे तक अभी जो स्टार्ट हुआ है ना पूरा पूरा point A to Z starting to end तक हंसते रहे बाबा मजा आ रहा है पहली बार देख रहे हो क्या और कभी देखे हो बोरवेल ड्रिलिंग कागज है जम से बोलो ना ता बोर का थे ना फोटो माहू तो आ जाओ यूट्यूब में छा जाओ आगू में दे में जा पानी ऊपर से पीला मिट्टी हाँ पीला मिट्टी में दबा के पानी आता है रे बाप फूल पानी फूल पानी दूसरा स्लाइड में चालू होगी सोई कल कहाँ चल रहे कल यार वो शिव बोरवेल में गाँव तीर में तो चला थी से शिव शक्ति हाँ सही शिव शक्ति नहीं शिव हरे श्री शिव हाँ तीन पॉइंट मारे हां हाँ। दो अच्छा तीनों जन तीन पॉइंट मारे हां चलते मतलब गाड़ी रेस्ट हाँ। अब धूप भी कम हो गई है पहला पॉइंट हम्म। तो मेन दिक्कत गए चार्जिंग बस है साले जल्दी ख़त्म हो जाते धूप में टेम्परेचर होते दान और बैटरी और ले लगा थे चार पाँच ठन तब चल ही दबा के है ना हंसो था तो जम से <laughs> हंसने भी नहीं आता हाँ आगे खसो ना ही तो मज़ा आ रहा है गाइस ये वीडियो देख के कैसे लग रहा है प्लीज़ कमेंट कमेंट नहीं करते यार लाइक नहीं किए हो अभी तक कोई इतना जाने देख जरूर रहे हो तुम लोग आप लोग सर लोग मैडम लोग सब लोग से रोज़ ये वीडियो ना जब तक चलेगा बोरवेल का ड्रिलिंग खुदाई तब तक मैं रोज़ इसमें लाइव स्ट्रीम करूँगा आपने कान अच्छा स्वाति शादी के ठीक है ना मैं स्वाति ये कहा शादी कब करा था तो शादी बुला ले फिर भैया आ जब होगा मांगे छी नहीं होकर पंद्रह साल बाद और ना का धरना हम लगा कुछ तो मैं पूरा दूध मन कैसे नहीं आ तीन चार जन आ गए बूम वाला प्रेशर देगा वाटर प्रेशर जमीन के अंदर ऑटोमेटिक पानी ऐसे निकलता और कुछ चार्जिंग जगाने का पावर बैंक है फूल पानी गजब के पानी जमहर पानी है तुम्हारे बोल में तो तुम रोम भी तो तुम गाना मनाया करो गाना गाना भी बना था ना हमन हाँ टिकटॉक घलो बना था हम्म मैं बना हूँ मैं देखी कल देखी हाँ। टिकटॉक भी बना था इसनो वीडियो बना था नहीं मेरे भाई के मोबाइल हां हाँ? <laughs> मेरे भैया के मोबाइल जाओ दे मेरे जा आइए मत जा मत डरा को ये यार कौन है यार जबरन डिस्टर्ब करते यार काम है सर बाइक गया मेरा टिक्कर झनकी से यूट्यूब मना लाइव चलत लाइव टीवी देखता हूँ नहीं हाँ। इसमें चलत अभी कोनो फोन लगवा के देखवाबे दिखू तुम तुम खेत में हो वहाँ देख देख দেখবে मोबाइल में हाँ? देख দেখবে मोबाइल में हाँ। जला सर्चिंग मार हाँ? जाना सर्चिंग मार हूँ तहन हिल देखू लाइव तो पापा दिखा दे तो मोबाइल में पापा चार्जिंग नहीं चार्जिंग नहीं तेरा पॉइंट जाना हम घर में देख दे तहन नीचा फेंक नीचा खोल वीडियो यूट्यूब में डालूंगी हाँ यूट्यूब में चल रहा है ना ये साबू बोरवेल करके मारो मारोगे तो हाँ। आप दोस्त हैं उनका भी फ़ायदा हो जाता है हम लोग का भी गाड़ी चालते com हर मोबाइल हाँ, बंद हो गया और में चार्जिंग कम है यार आ जाएगी मतलब con, contra Melo.